O software libre representa unha forma de traballo, unha forma de, de facer tecnoloxía diferente, non? Que, que se fai en aberto eh, e que permite que non sexan só os grandes monopolios, grandes, eh, digamos, empresas as que controlen a tecnoloxía, sino que poda haber unha eh, comunidade de colaboración onde pequenas empresas relativamente como a nós podemos chegar e ter un protagonismo, non? É dicir, todo o mundo coñece pois o Safari, o Firefox, ou o Google Chrome, non? Pois dentro deses proxectos hai un corazón que é software libre, que pode pois, modificar e actualizar pois, calquera empresa e nós temos un coñecemento bastante profundo deses, deses proxectos que son utilizados por moitas empresas, non? en contextos pois, de móviles, tablets, eh, dispositivos embebidos, coches e moitos dos nosos clientes pois, veñen dese tipo de uso. Non? O tema da realidade virtual, non? que está un pouco así de moda e estáse un pouco tamén intentando atopar os usos de verdade interesantes e nós tamén estamos a traballar curiosamente pois, nese tema, non? de hai un ano e medio, máis ou menos, eh, tentando ver como levar o mundo do navegador web pois á realidade virtual, non? Como se pode pois, digamos, pasar a visualizar unha páxina web ou uns vídeos en internet a través deses dispositivos que van a ser eh, a comezar a ser máis máis populares a partir de agora, non? Eu creo que aí hai un filón por explotar incluso para comunidades pois como a galega, non, de de de crear traballo de calidade, non, para poder eh, facer cousas de innovación e ao mesmo tempo pois eh, que sexa sostible, non?